Thank you. الشوم مرة مش مشبي أشوفه مرة للفرقة الشوم مرة عيني اشوق مرة للفرق الشوم مرة ايش بي اشوق مرة للفرق الشوم مرة عيني يا عيني عيني يا عيني